好啊，那就今天就先开始实况。呃，距离上次实况好像三个月多了。嗯，至于呢，这次想回来韩版的原因呢，当然是新职业。那《恶魔复仇者》大家应该都看过。那我先创角。 可以调肤色，杰诺啊，杰诺当然啦，新职业当然还是要尝试一下，蛮帅的。 啊，跟以前一样啊，恶魔杀手的时候一样的那个开场啊。经纪人一开始就想吐槽了。 最新的，最新的我不会啊，因为我不需要每次都办账号啊。 <clears throat> 韩版账号，韩版账号去淘宝网买就好了。 前面真是啰嗦啊！我想跳掉啊。淘宝，淘宝，就那个大陆的那个拍卖网站。是哦，那么强。哦，好帅的韩配哦。是 连老爷爷那声音都蛮有磁性的。저한군이라보합지졸태전병들이모여뭘하겠다고난기대되는데어장진덕어떻게되는거잖아怎么可能？巡城一百炮才没那么神呢，才没那么神。수는쓸데없이성실하니까 超水，嗯，有点。超水看来又要涨价了呢。你朋友会很卡吗？那就 VPN 问题啊，或者是他电脑本身就很那个啊。 난 그저 우리 군단 최고의 공로자를 칭송하고 있는 것뿐이란데.电脑蛮高阶的话，那就是 <laughs> 아, 카이 VPN 问题야 그리고 네가 여신의 눈을 가린 것은 이 내가 바라긴 뭘 바란다고 <laughs> 명령대로 모두 파괴되었다는 것을 확인했다. 어, 그렇군. 让我开大声一点开大声 我说那个是他的 VPN 问题啊。VPN 问题。嗯，如果不知道 VPN 的话，就类似网络的那种代理伺服器。 哦，前面废话真的好多呢。 <coughs> 之前有人因为说我那个实况声音太大声，所以叫我那个把麦克风的声音调小一点。我哪里口齿不清了？实况自己打龙哦，那那那电脑如果如果如果不是？ 电脑问题的话，那就一定是那个机制问题啊。唉，真是悲惨的过去。虽然我完全看不懂，可是啊，台版我好像也没去玩恶魔。 哦，对了，我为我从他一开始有放乌鸦，为什么到后面都没有那个没有复仇者，没有乌鸦？哎，开玩笑了。复仇者比乌鸦还还怎样呢？ 实况变框号，你要打那个全形啊，不然你打注音的话没有用，我看不出来。你想表达什么？注音对啊，之前不知道哪一次，哎早，不知道哪一次那个注音又被改了，然后我要看那个该死的画面，我不知道看几次了。 通常如果一开始就弱的话，以后一定会被改强。 有些职业就是一开始太强，然后就一直慢慢慢慢变超弱，像什么机甲战神啊那些有的没的。他们他们波兰是应该的，我是觉得他们比橘子好太多了。跟橘子谈诚意的话，跟你讲没救了。 就是之前太强，然后才会慢慢变改弱。是吗？我就我机甲，我只玩到那个四转初期而已。在重机枪什么啦？ A H N C 呢？不要跟我大声了哇！你在大声什么？哦，那那是我朋友，算朋友吧。 还是动口不动手吧。用万一不能聊天的话，你就去用谷歌啊，谷歌超赞的。好了，醒过来了。情报游戏我还没看呢，我打算实况完之后再去看。 这一段好像是完结篇呢，快要十五了啦，一堆惊叹号，真是。 阿十五很精彩，好不好？精彩，好不好？超精彩！欠反弹哦。哎呦，出现嘞！ <laughs> 这段话好好笑。啊，对啊。 有有人说我年轻哎，不然年轻什么？哦，这动画好烂哎，连我都想笑了。哎，中二什么啦？哎，大师要先点哪一个？快点，要点哪一个？ 我现在开 VPN，开网络哦，很慢哦，你确定哦？十字，好吧，那就先点十字好了。 嗯，等下，啊，等下我排键盘一下哦。哎，找到了，找到了，然后。 完成， <laughs> 好帅哦！可是好慢。第三招吸血，第二招解放。哦，懂了，懂了，懂了。这个这个是吸血，对不对？然后这个是解放，对不对？世界秘密什么啦？张死 hg。 是哦是哦是哦，那就先点心心小了。哎，好像有点帅呢。好像有点帅呢。 哦，烦死了，配音很吵哎。可是关掉的话又没爽感。哦，这招是解放对不对？解放的话，那就放这里。哦，超帅的。 负荷。右上角有我的负荷技术，那是什么东西？对啊，我从头到尾都没看，我只知道有这新职业而已。你看我超神。 好吧，既然你都说了，那我还是去看一下好了。嗯， <coughs> 朋友圈，嗯，啊，按错了，创作。 是哪一个？还是哪一个？啊，嗯，知道了。这看着没有手艺，好啊，变更而已没啥用。右边有资料夹哦，我懂了，资料哦，好详细哦。 无限。哦哦，懂了懂了，懂了懂了懂了懂了，哦，懂了懂了，好精彩！在意外什么啦？

不要跟我起争议，好不好？不要起争议啦！不要起争议，好不好？机器人很爱起争议哦。你要搞定什么？这十评委哦，哎，好像快饿死人呢。 哦，哇靠！一整排直接跑出来，有么强。哦，明天关键时刻我要上课啦哦。完嘞，送那么多东西给我上课，木鸟要上课什么？ 那谁断推什么啦？那这样就惊讶了，混合职业才叫潮，懂不懂啊？ 好了，没有的。在弱什么啦？不然你以为他会有多强啦？哇，吸血满了。 跟你讲了，奇迹只要有一个就好了，第二个根本就没有什么吸引的。那么简单哦，可恶，一点挑战性都没有。好啊，接下来要点什么？十字吗？还是要点解放？ 好吧，那个技能变色就是负荷满了，打五下就满了。最后一招什么意思啊？ 可恶！我记得好像有一招可以不用点啊，哪一招啊？忘了。 作业有障碍是不是啦？好啦，那记下来点什么好呢？ <coughs> 哎呀，走错了。 最大负荷量虽是二十，但是只要五下就满。